我是子萱，今天呢，你看到我身后夹娃娃，你知道这是什么吧？今天呢，我要来挑战的是不专业夹娃娃的百元夹娃娃挑战。今天呢，我们百元挑夹娃娃挑战，今天带头的人是谁呢？嗨，我兄弟，我们是不专业夹娃娃，参加他们的百元夹娃娃挑战。好，那我们就废话不多说，那我们直接开始喽。 这个是彩色绳套，然后另外是卫生纸。彩色绳套，对。这上面写彩色吊绳套。嗯，我也是那个情绪的彩色绳套。 <laughs> 没有没有，好，OK，你要继续吗？继续吧，再吃一次 看一下夹娃娃跟那家好像不太一样，不太一样，不是很大，我就觉得说不太容易，不太容易。有一两天看起来别人夹得有点太假了，就是这种靠感情的。 有机会，有机会，有机会，有机会，有机会，把它短出来？子轩加油！有有有有有！哈哈哈！可惜。 <laughs> 有有啊！快快快，压下去吧！哎干！哈哈哈强哦！有嘞有嘞！哦，这个是，想的应该是零钱零钱包还是收纳盒吧？应该不像零钱包，零钱包应该算收纳盒，便当收纳盒，收纳盒，还有一个收纳盒。 你要可以可以拿去送给你女朋友，嗯，对啊，好吧，最后一次就最后一次了吗？最后一次，最后一次。最后一枚。会不会很幸运的把它转出来？那个妖怪手有有，哎没了，耶！ 终于捡到娃娃，他是说只是说这个，它是收纳包，然后另外一个就是一个，这个是彩色吊绳套，然后虽现在还还。 还有一包卫生纸，他然说看起来没有什么意义，但是我觉得说这是一个非常好玩的事情，然后也是也要感谢我们的哎，专业夹娃娃，非常感谢他们让我能够参加到他们的百元挑战夹娃娃。如果说你喜欢我的影片的话，请别忘记按赞加订阅，还有分享哦，然后也别忘记要按订阅给不专业的夹娃娃，然后也记得要按赞加分享，还有订阅哦，谢谢。 好，我们下个影片见，拜拜。